你好像有病。 哎呦我的妈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈 我的鼓脚啊！再见我的眼。妈，你干嘛？还打针？还洗脚

有人。 有人。